põe na língua Da maconha ela gosta Que tipo puxa da mó brisa Na latela esquecer da junto com as amigas, segurando o copão. E ela vai, vai, vai até o chão. Junto com as amigas, segurando o copão.